ufite umufiyase wakunaniye ndategeka akakurongora mm. utangiriye apotere reka nkubwize umaze kurongoza abangahe ntabwo ndongoza <laughs> abantu eh, ariko apotere ugira mm. confidence ni mm. nacyo abantu bakwemerera hari umunsi wari wasenga ugasengera umuntu cyangwa se ugasengera icyifuzo bikanga ntizera ko ibintu byanga gusa byakwanga gute ugasengera indwara ikanga gukira yakwanga gukira gute biri mbago ni nirukana indwara digiri mini digi niba uvuze ngo akira amafaranga kwizera ko uyabonye ayidegira imini idiga ngo kate kacina isotoka satani izere ko satani yagiye hmm. njye mbango nasengeye indwara yanga gukira njyewe se ntera inshinge cyangwa ntanga ibinini ni ijambo natura abantu bakizera gukira mhm. nudakira niwo utizeye si hmm. rimwe hejuru y'isoko rya nyarugenge ku munsi wa gatanu abantu basabaga nasengeye impumyi yanga guhumuka abantu bose bandeba mu muhanda hmm. barahuru nsengera indi yanga guhumuka haza umuntu wapfuye amatwi utumva ndasenga mpuhamo avuze induru ati ndumvise yashize imyaka cumi n'ingahe atumva haza undi ufite akaboko ngo asengeye kararambuka haza noneho uwicaye usenze yanga guhaguruka abantu bagira ngo isoni ziranyice ndamubwira ngo igendere n'ubundi sijye wakumugaje hmm? ibindi ntabwo dukwiriye guterura abantu ngo dukubite hasi kuko turabababarira niko abyumva ni ibyiyumviro ushatse ko ari nko guta umwanya muri make wineranya na korode <laughs> yagize ishyaka wineranya na korode urabizi ko anesha arakunesha eee aranesha korode wineranya nawe <laughs> umuntu wese asenga uko abyumva kwikorera amabuye nanjye hari igihe njya nurira igiti mhm. hari igihe nurira igiti hari igihe njya mu buvumo hariho n'igihe najyaga nurira n'amapironi nkicara mu munyinya nsenga kubyurira si ikibazo eh. ahubwo kubyurira ukubita abantu hari abantu wagiye ujyanye mu mutwe eh, ugaterura umwanya ukubise hasi mm, reka nkumvishe akavideo oh. reka mbikumvishe oh, wenda yawe ibinyumvisha ntabwo nshaka kubyumva ntabwo nshaka kubyumva ndumva atabikora eh? njye ndumva atabikora bakajya buyatiribuye nkubise hasi ariyani undi ninde pasita gaburiyeri n'umugore we ati nkubise hasi wa pasiteri gaburiyeri gaburiyeli si wa wundi se wa wambuye imodoka wamubeshya imodoka n'umuryango we eh, se bakubeshya <laughs> mm. imodoka uri umugabo ntiwayigurira ariko reka akantu tukagaruka ariko wabeshya umuryango imodoka bakubeshya imodoka ubundi iyo umuntu akugabiye inka mhm. mu gihe utaraza kuyicyura uratukana utaraza musubiza icyo umuntu aramutse akugabiye inka utaraza kuyicyura watukana ntabwo watukana reka umugabo wanjye wancitse agaruka kandi twe umugabo yagucitse ndategeka akagaruka ibihe byiza nshuti abakunzi bacu babana natwe umunsi ku munsi reka kongere tubasuze tubahe ikaze tubifuriza amahoro y'imana aho muherereye hose reka nizere ko mumeze neza cyane ayitigira iminsi ni none aha mu majyepfo mu eh. majyaruguru mu mujyi wa kigali mu nzego zitandukanye mu bapasitoro mu bashumba mu bayobozi b'igihugu eh. n'inyuma y'igihugu ku bantu bakunda apotiriyungu indirimbo ni yayindi ayidigiri mini digi gukira ni nonaha kubohoka ni nonaha gutera imbere ni nonaha guhindura imyumvire ni nonaha gukura amaboko mu mifuka abantu bagakora ni nonaha kwigirira icyizere ni nonaha mm. kwiyubaka ni nonaha Ikigo jambo risobanura ni nonaha mm. turakwakira mu kiganiro murakoze umeze neza potire umva ndashima imana mm. Mm. <laughs> ndashima imana hari abantu bagiye bareka bavuga ngo baje ku rusengero rwawe cyagiye ngo barakubura ryari umunsi wadutangariza tubwira ko eh, muri busenge muri busenge umva ejo twagize amateraniro akomeye hano kuva saa tatu kugeza saa kumi mwarimutse ariko buriya dusengera hano hariya twakuraga tesite dusengera hano muri sare ya ararume Eh. iriya sare nini nziza cyane iri viyayipi yemewe hmm. niho dukorera amateraniro ku wa gatatu mhm. mm, hari abantu bakurikira ikiganiro cya yongo TV kuri yongo TV cyitwa derayisi n'abakurikira idigiri mini digi bamwe baza kuri televiziyo ati ni mu bamwe baza ahantu bose tubahuriza ku wa gatatu tuhakura amateraniro ya deriverasi hmm. hmm. ariko apotre ubwo <clears throat> wenda abantu bahise babimenya ko ah, amateraniro ya apotre yongwe um, aba ku wa gatatu hano muri ararume hmm. bizinesi senta iri niho dukorera rwose kuva saa tatu muri ruraka ni ayo materaniro nkasengera abantu kugeza saa kumi n'imwe mhm. abantu batashye ariko gukura abantu mu rusengero biba bikomeye Hmm. nabonye nanjye ko nishe umurimo munacana n'amatara mugeze nabonye ko nishe umurimo w'imana nanjye mu myaka maze <laughs> ubu rero ku wa gatatu hmm. ni ukujya gushimira imana tukabyina tugahimbaza tugasengera abantu twakira abantu bavuye mu ntara zitandukanye mu turere dutandukanye n'inyuma y'igihugu kandi dusenze gatatu gusa Mm. biradusaba rero mu minsi iri imbere turafata sitade ya yerika cyangwa sitade mumena cyangwa indi sitade eh. kuko biraza gusaba nyine yuko uriya miniya rero uya niko bimeze none se ubundi amavuta yanjye ni uko yari ameze eh. na kera nta na kera ntarabona aho mvugira izi kamera zose zitaraza eh. aho nayoburaga byabaga ari ibihumbi ubu rero mbwira abanyarwanda bose bandi bakuri kamera abantu bagomba gukira ega abantu bakeneye ijambo bakeneye umukozi w'imana bakeneye amasengesho bakeneye umuhanuzi bakeneye umuvugabutumwa bakeneye abantu babakunda bakeneye abantu bavura ibikomere mm. urabizi ibyo ninjiye rero sinkima naje gusenga naje gusenga nagiye muri bizinesi nagiye gushaka amafaranga ubu rero noneho eh. iri koti ayidigira iminidigi ni ukubwiriza ni uguhanura wumvise ni ukwirukana eh. abadayimoni nambaye umwambaro wa gishubu nukuri ama business hari abayicayemo mm. Mm. <laughs> ariko apotre ugira mm. confidence ni nacyo abantu bakwemerera hari umunsi wari wasenga ugasengera umuntu cyangwa se ugasengera icyifuzo bikanga ntizera ko ibintu byanga gusa byakwanga gute ugasengera indwara ikanga gukira yakwanga gukira gute birivago ni nirukana indwara ahubwo nge nshobora kugusengera nkayitegeka igakira ntiwiyemere ugatakaza confidence ijwi rikakubwira ngo ntuzakira ayidege rimini dege niba uvuze ngo acira amafaranga kwizera ko uyabonye ayidege rimini dege uvuze ngo kate kacina isotoka satani izere ko satani yagiye hmm. njye mpangu nasenge indwara yanga gukira njyewe se ntera inshinge cyangwa ntanga ibinini ni ijambo natura abantu bakizera gukira mhm. nudakira niwo utizeye si hmm. rimwe hejuru y'isoko rya nyarugenge ku munsi wa gatanu abantu basabaga nasengeye impumyi yanga guhumuka abantu bose bandeba mu muhanda mm. barahuru insengeri yanga guhumuka haza umuntu wapfuye amatwi utumva ndasenga mpuhamo avuze induru ati ndumvise yashize imyaka cumi n'ingahe atumva haza undi ufite akaboko ngo asengeye kararambuka haza noneho uwicaye nsenze yanga guhaguruka abantu bagira ngo isoni ziranyije ndamubwira ngo igendere n'ubundi si jye wakumugaje jyewe ntabwo ari igihe ukiza abantu ni yesu ubakiriza muri jye imana izanziza ko ntizeye ariko ntabwo izanziza ko nizeye bikanga kuba yamanira ko ntizeye ariko ntabwo yamanira ko nasenze bikanga kuba ubwo icyo gihe iyo amakosa aba ari ay'imana imana ntigira amakosa mm. n'ibirema by'iyerusalemu byose ntibyakize umunsi umwe n'abasazi b'isamariya bose ntibakize mm. umwe akiriye umunsi indagakira ejo ariko biravangwa yidiga irimini diga tegeka iyi imana imbonye rero ntegetse ikirego kigahaguruka irabata uyu mwana wanjye yamenye amahame y'imana mm. niyo ntegetse ntigihaguruka imana yabago umwana wanjye arizera mm. nibyo tugomba gukora mm. abantu bango ngewe narasenze biranga nibo ba bandi asengera umuntu akazamura intugu ngo namukijije nta muntu n'umwe ndakize ahubwo imana yakijije abantu benshi mpagararanye na yesu mu mavuta ya yesu mm. ariko ntibiraba ngo ngende nk'izi ndwara nubwo buriya n'umuntu avuga ngo nakijije indwara wumvise mhm. nubwo nyine aho twakirijwe babyita satani atumva umwibone kubera ngo mugende mukize indwara mwirukana abadayimoni mhm. ni ibintu imana yaduhaye tugende dukize indwara twirukana abadayimoni hari n'irindi hama ahubwo ry'amavuta tutarinjiramo ngo muzure abapfuye niba petero niba petero yarazuye abutuku mm. buriya nanjye mbaye mu mwanya nk'uwa petero namuzura habura iki rero inde eh, kugira ngo uzure abantu bapfuye habura ko mubyizera habura ko mubyizera ariko urabyizera agatinze kazaza ni akari imbere ni amenyo ya ruguru ni ya ruguru ubu igihe kizagera usengera umuntu igihe ni ryarise igihe ni ryari kandi utubwira ko ari nona mva disi izi mayi mhm. iki nicyo gihe cyanjye uzura abantu cyo gukora ibyo uri kumbaza eh. kuzura abantu iyo bavuga kuzuka nayo wasanga turi uri ku ntunga iyi mikoro upfuye bibiri ishaka ko nkuzuka eh, eh, wasanga uri umurambo kandi n'ubundi njya nkubona kwa sarungo watatse na sarungo muri gushyushya wumvise ntumbi ahubwo zuka abantu mbi yesu akuruhura kubonekera zuka ujye ureka kwifatanya n'abapfumu mm. zuka ujye ureka gupanga na sarungo mm. ubwiriza abantu ubutumwa bwiza mbere na mbere yo kuzura intumbi tubanza kuzura ubugingo mhm. gusa ari umuntu ntabwo ari bukwatake kubwo ko umunyamakuru si ngaho nibereye <laughs> baraza kumukira oya ibyo byihurire nawe arabizi wumvise ibintu tuba twararwanye nabyo tukabinesha ntabwo dusubiramo mm. oya aho wakubitiwe ntushobora kongera kuhaca burya afite inkoni yatunga umuntu aho wakubitiwe ntushobora kuhaca twikomereza ikiganiro mhm. reka twigire ku kijyanye abantu mukurikira yongwe tv mm. abantu bakurikira yongwe tv hari ikiganiro ajya agira mm. cyo gusengera abantu ariko mu buryo umva haba hakoreshwa telefone nimero ziba zagiyeho mm. ariko yongwa arakubwira ngo ndagusengeye nasoje icyacuma aho ngaho nimero ya telefone ohereza ituro ohereza ituro ibyo ni umwuka w'inzara kandi inzara nta yibi wanjye nta n'ihateganya nta n'iri mu kigo cya yungwe mediya mm. eh, ngo ndagusengeye ohereza ituro ubundi ubu se ndacyari umugabo ujya ari uko batuye njya ari uko nakoze njya ari uko nizeye ntabwo njya ari uko batuye mhm. amaturo ni amahame mhm. ni amahame ntabwo dusengera umuntu kuko atuye mm. ahubwo atura kuko eh, amenya impamvu zo gutura adatuye se oya n'ubu nshobora kuva mu kiganiro nkasanga abatuye kuri ntubonye ubona yindi gusubiza mu kiganiro mm. ntunyandikiye arambira ngo anyoherereje amafaranga waraje ambwira aho umuntu uyanzaniye ubwo si uwo ndamuzi nzi amazina ye byose ni oh, mu mirimo uburetwa buzamarwa no gusigwa ah, ntabwo twebwe tubona amafaranga y'uko twakoze mm. imana yaravuze ngo tuzaba umugisha n'abantu bazatubera umugisha hari abantu bazi amateka yacu mm-hmm. bavuga ati joseph umuhaye mba nigiriye neza mm-hmm. abo rero ntiwabatandukanya n'abandi naho ibyo gusaba amaturo twayasaba tutanayasaba tuyasaba kuko ari itegeko rya bibiri ntituyasaba kuko dushonje mhm. mm. ariko apotre mm. wigeze kutubwira ko cyangwa se ni nanjye unabyumvisha uretse ko nabikubajijeho mm. ko umuvumo wawe iyo wavumye umuntu uramuhamye ibyo ejo bundi twabaye n'undi mupasiteri uri mu misozi mu mazi ibyo hari uko ukuntu dushobora kubivuga sibyo eh. ubundi amavuta akuruta amavuta yakubyaye mhm. n'amavuta akuruta iyo uyavogereye arakwica watubwiye ko utabeshweho no kuvuma simbeshejweho no kuvuma bitajye nk'ubwizukure mm. iyo ndi mu bihe nk'ubu natangiye umurimo w'imana ndi mu murimo w'imana imana ijambo rya mbere imbwira irambira ngo ujye wirinda kurakara no kugira umuntu urakarira hmm? hano turi kuri kamera hari ibintu tuvuga n'ibyo tutavuga hmm. ntabwo twavuga ibyo byihorere iyo ngewe mu imana urambira imana irambira ngo nirinde kurakara hmm. kuko kurakara hari igihe narakaye ntibyagenda neza kabiri imana iyo umuntu ampemukiye ndamwumva nkicecekera kuko nanjye ndiyizi ndiyise ibyo ntibiba bimeze nko gutera ah, abantu ubwoba ntabwo ntera ubwoba ndatera ubwoba se ko imana yampaye gusabira abantu umugisha yampaye kubavuma mhm. imana ko yampaye kubwiriza ubutumwa bwiza yampaye kwica abantu ndavuze ngo iyo ndi mu bihe byiza by'imana mhm. mpesha abantu umugisha ariko akanwa gahesha gatanga umugisha kaguhesha umugisha kanawukwambura Mm. akanwa kaguhaye umugisha kanawukwambura niba hari abantu twatuyeho amagambo bakazamuka bakagera hejuru nibakomeze bazamuke ariko turamutse tugarutse tukatura ndasimbura ya yandi nawe yabageraho umukozi w'imana yihanganira byose uko baguteye amabuye ntumanura umuriro uko bagututse ntutukane uko bagusebeje ntusebanye mm. ariko nzi neza ko niwumva umuntu wahagurutse agahaguruka akandwanya byeruye uzamenye yuko ntatansi imbabazi agiye kuzima eh? bivuze ngo uwo wese atazima hmm? ahita azima hmm, sijye urwanyije ibindimo nibyo bimuzima hari igihe aba arwanije apotere yongwe nyine yewe hmm? ntawe ndwanya mbona isi umuntu yandwanya umuntu nka yongwe uvuka hahandi wize yayandi utuye hahandi ubaho mu buzima bwo hasi cyane umuntu yandwanya ubundi akangira ntabwo narara ntekereza abandwanya hmm. gusa yesu baba baravuze ko ari umutware w'abadayimoni bakamwita beze buri umuntu yantuka ngo ndimbwa namera umurizo umuntu yanyita injiji se bandandata nkayoberwa iwanjye mu rugo kandi twabonye nabo ba pasita claude tumenye ejo bundi ejo bundi hmm. barumuna bawe muri uyu murimo hmm. nabo ubwo babataka bataka abandi ni ngo bataka jewe se oya bo hmm. bari kwatakwa kandi ari barumuna bawe aho hmm. nyine babataka ejo bundi twabonye claude ari mu urumva icyo navugaga ari gusenga biriya hmm. bintu wabyakiriye gute mu by'ukuri kubona aterura amabuye Pastor claude arimo arakubita hasi bamwe nka eliane Pastor gabriel n'umugore we nibo bantu yavugaga ko abakubise hasi se <laughs> abakubise hasi abavuga mu mazina ati uyu nguyu ubaha naha ati mukubise hasi ariko ntiyavuga izina yabavuze amazina ati nkubise hasi ati eriyane niyo nagira uba mu buriri nkubise hasi kuba atarakuvuzemo nuko we nta n'ikibazo ahari mufitanye eh, ibyo bintu none si ubwo agiye mu misozi akabagwa nkubise hasi nahita anyerera nkitura hasi <laughs> eh yatubwiye ko ariko babigira ibyo ntibikwiriye kurakaza ariyane ntibinakwiriye kurakaza undi yakubise hasi mhm. nanjye binkubise hasi mhm. ankubise hasi eh. sinarakara narinde umuntu niwe yikubita hasi nawe undi hasi ko bisa nkaho utarimo wizera imbaraga za korode se ubwashize uhagaze uvuga korode birabago nkunda bankunda ngo abashakane umwete bazambona mm. niba yumvise koko kuva hano agakora rura rugendo akajya gukubita abantu hasi reka turebe ko bazikubita hasi sibyo ko bazikubita hasi ariko icyabimuteye ntitukizi mhm. ariko ngewe ntabwo najya ku musozi ngo nkubise hasi runaka nakubita kuko intwaro zacu ntabwo ari nk'iz'abantu mm. dufata miti ibyo abantu batuvuze n'abavuze abandi n'abashinja abandi icya kabiri wumvise mhm. ntabwo turwana nk'abantu turwana mu bundi buryo mm. Mm. <laughs> ntabwo rero ngewe nakubita hasi ubona ko ririya rikosa korode yakoze nde ririya kosa wenda biriya bintu yakoze mu butayu mu mazi ubona ari ikosa niko ategura amasengesho <laughs> none se iriya misengere yesu yageze ayishyiraho none se korode urapotere umubyeyi we arakuba ubwo uzi ko ari umurwayi hmm? hari ubwo uzi ko korode ari umurwayi korode ntabwo ari umurwayi ni muzima korode ntabwo anywa inzoga ngo zamwishe korode ntanywa itabi ngo itabi ryamwishe korode si inzara yatumye yacanganyukirwa ntabwo akenywe mhm. icyamuteye kujya guterura amabuye akayikorera ni abantu nyine wumvise mhm. ibyo ntabwo twabimenya eh. eh, ahubwo muze kumumbariza ibyo ntabwo twabimenya eh. ibyo nyine ni ibyiyumviro byo yumvise ko ajya guterura amabuye nk'umwana ariko mu butayu nanjye njyayo sibyo ariko ntabwo uterura abantu nanjye njyayo mba mfite ibinjyanye mbere yo guterura amabuye mbanza guterura ibyanjye hmm? hari ibyanjye nkwiriye guterura mhm. hari ibyanjye nkwiriye guterura ndaba ntaraterura ibye we ndayarabanje aterura ibye amaze guterura ibye aterura n'iby'abandi si byo mhm. mfite ibyanjye ngomba guterura mfite iby'umuryango wanjye mfite iby'abana banjye bari mu mashuri mhm. mfite iby'umuhamagaro w'imana mm. mfite iby'igihugu nkeneye ko gitera imbere mfite iby'indushyi zirirwa zimpamagara indushyi urazemera ndaba ntararangiza guterura ibyo njye guterura ibindi ntabwo dukwiriye guterura abantu ngo dukubite hasi kuko eh. turabababarira <laughs> wumvise bivuze ngo uriya ni ikosa claude eh, yakoze kandi ni umwana wawe abantu bagira ishyaka eh. abantu bagira ishyaka hari abantu bagira ishyaka wumvise ni ishyaka yagize niko abyumva ni ibyiyumviro ushatse kuvuga ko ari nko guta umwanya muri make oya wineranya na korode <laughs> yagize ishyaka ryo wineranya na korode urabizi ko anesha arakunesha aranesha korode wineranya nawe <laughs> umuntu wese asenga uko abyumva kwikorera amabuye nanjye hari igihe njya nurira igiti mhm. hari igihe nurira igiti hari igihe njya mu buvumo hariho n'igihe najyaga nurira n'amapironi nkicara mu munyinya nsenga kubyurira si ikibazo eh. ahubwo kubyurira ukubita abantu hasi hari abantu bagiye ujyanye mu mutwe eh, ugaterura umwanya ukubise hasi mm, reka nkumvishe akavidewo oh. reka mbikumvishe eh, wenda yawe ibinyumvisha ntabwo nshaka kubyumva ntabwo nshaka kubyumva <laughs> ndumva atabikora njye ndumva atabikora bakajya bavuye eh, ati nkubise hasi ariyane eh, undi ninde eh, pasita gaburiyeri n'umugore we fani ati wa pasiteri gaburiyeri gaburiyeri si wa wundi se wa wambuye imodoka wamubeshya imodoka n'umuryango we se bakubeshya imodoka uri umugabo ntiwayigurira ariko reka tukagaruka ariko wabeshya umuryango imodoka bakubeshya mm. imodoka ubundi iyo umuntu akugabiye inka mhm. mu gihe utaraza kuyicyura uratukana utaraza musubiza icyo umuntu aramutse akugabiye inka utaraza kuyicyura watukana ntabwo watukana hmm. eh. akanwa kakubwiye ngo ndaguhaye mhm. gakwiriye guhora akanwa kakubwiye ngo ndaguhaye iyo uri umunyabwenge hmm. uhora ushima ko wahawe n'ubwo waba utarabyakira eh, n'imyaka yakikubita ikaba imyaka ingahe akanwa kakubwiye ngo ndaguhaye hmm. iyo wizera ukaba uri umukiranutsi Mm. uri umuntu ukwiriye guhabwa uhora ushima ko wahawe noneho iriya modoka warayibemereye ariko ntiwayibaha ndi kuko icyo nakubwiye wacyumvise ni kucyumva wacyumvise mm. hari abantu hmm? mm-hmm. hari abantu banyemereye ibintu yego hmm? mm-hmm. bibiri na bibiri na cumi hari umuzungu wavuye muri noroveje dukora igitabo cy'urupapuro kikubiyemo urusengero azanyubakira Mm. rwa etaje yaje no bwa mbere agaruka bwa kabiri azanye n'umugore we mm. nani umunsi arambwira ati bindika umuti nzakubakira urusengero mm. urusengero mbwira satani ko mfite umuntu wanye wanyubakiye urusengero mu kwizera mm-hmm. ntirwubatse ariko urabizi ko rwubatse hari ikintu wumvise mm-hmm. hari ikintu kiba kugira ngo imana ikwereke ikwereke iki ikwereke uhaye inka yari inka none se ujya kuyimuha utabona ko ayikwiriye inde ujya kuyimuha utabona ko ayikwiriye itegeko riri mu rwanda hmm. rivuga ko iyo umubyeyi agabiye umwana akitwara nabi ko ashobora no kumunyaga aribyo birahari ntabwo ndizi ni ku itegeko rivuga icyo nzi ni uko oya reka nigusobanure ni ku itegeko rivuga <laughs> rivuga gute umutungo w'umubyeyi ni uw'umubyeyi ise akugabiye hmm. umurima warangiza ukamusuzugura bitakubwira ngo mwereze umurima wawe ni ku itegeko rivuga iryo ntaryo narinzi itegeko rivuga ko umuntu yakugabiye ari so wagenda gutyo ukitwara nabi afite uburenganzira bwo kukwambura ibyo yakugabiye bivuze ngo uh, yitwaye nabi ntiwahigura umuhigo wari wamuteye none se ubundi abantu ntibitwara nabi nzabatera amabuye none ni iki kintu cyatumye utagera oya abantu ntibitwara nabi nzabatera amabuye tuzi ko uri umuntu ugira confidence wiyamini kukubaza abantu ntibitwara nabi nzabatera amabuye mhm. nzababwira ngo nibahumure imbere ni heza nahumure imbere ni heza mu gihugu kirimo amamodoka <laughs> nakubwiye ngo nahumure mm. imbere ni heza mhm. mu gihugu kirimo amamodoka yabura imodoka gute oh, mu gihugu kirimo kaburimbi ntabwo eh. ari ukuyimuha mu gihugu kirimo kaburimbi yabura imodoka atwara muri kaburimbi reka tubwire abatwumva eh. kuri izi cani mhm. turi kumwe na retiko kazi limitedi mhm. ducuruza imodoka za yundayi dufite inyana n'uwa vitari na vitari akamenya uwamugabiye inka hmm. aho atuye abana ba vitari bakamenyana n'abandi kuko ni umuntu mwagiranye igihango hmm. Hmm. bivuze ngo ashobora kuba yarabimwemereye ariko ntiyitware neza akitwara nabi cyangwa eh. hakaba nk'akana gakora aka interiviyu akamuvuga nabi eh. numva rero numva rero mhm. namba ariko simu ya mbere hari umuntu wayinguriye agiye mu bushinwa ngurira ebyiri mhm. ariko umunsi wa mbere nazambaraga icyo cyumweru nese mfata madamu tujyane iwabo mu rugo nta kintu twabashyiriye twari dukenye ariko turicara hmm. baranadutekera hirya y'ikositimu turasangira mhm. hari imodoka igura magana arindwi ibihumbi magana arindwi hari imodoka igura magana atanu amadorari hari imodoka igura ibihumbi magana atanu cyangwa magana arindwi so naduhaye umuntu twamuha bibi ntabwo apotere yongeye yatanga ikintu kibi ntabwo rero twebwe ari uko eh. ahubwo mhm. imbuto zabo zifatika ibimenyetso bifatika imbuto zabo zirabaranga hmm. Hmm? Hmm. mu bimenyetso bifatika imbuto zabo zirabaranga ziraturanga kwihangana gutera kunesha gusa ko nari imaze igihe ibyo ntitubizi ntitubizi hmm. harambirwa uwaranguye sibyo harambirwa uwaranguye ubundi ese ntiwibuka nkubwira ko nzajya ncuruza imodoka eh. hari yashize imyaka ingahe hari hashize igihe kinini ubu se sibwo mbuze ngo reti ko kazi limitedi hmm. ko dufite imodoka za santafe bashobora kumpamagara kuri zeru karindwi umunani umunani hmm? mbonye dadi hari ane batubwo mbonye joseph ikintu cyamfashe mu mugongo kirakira undi akabati ubwo mbonye wa mugabo ufite confidence barandongora barantera inda ndasama umuvumu uravaho mm. hmm? njyewe hari ibintu abantu banziho hasi ah, aho umwaka undi akavuga ati njyewe ubwo mbonye joseph arategeka umugabo wanjye wancitse agaruka kandi twe umugabo yagucitse ndategeka akagaruka ufite umufiyase wakunaniye ndategeka akakurongora mm. si rimwe si kabiri si gatatu si kane si gatanu ayo mavuta ni ayandi <laughs> aho uyu mwaka utangiriye apotere reka nkubwize umaze kurongoza abangahe ntabwo ndongoza abantu <laughs> eh. ufite umugabo wumvise nteka ibiganiro bya mbere twavuganye nkwataka eh. nkakubwira ni sinkeneye ubwo busore eh. bwawe <laughs> ndirukane umwuka wo kudashaka nibwo wahise urongora uretse urebe ibihungu bibiri bigiye kurongora muri ino minsi muri aba hano hano wumvise kwirukana inyatsi na karande n'imivumo icyo nicyo cyo cya mbere icya kabiri ko umuntu agukunda mwarakundanye akakwambika impeta akagukereza mm. bwaca mu gitondo ngo mbivuyemo umva wa mukobwa uri kunyuma azabivemo we ntuzabivemo nomero yanjye ni zeru karindwi umunani umunani itanu kane cumi n'imwe cumi n'umwe nzagutegera icyo kigabo nzagitegeka n'icyambara ishati cyumva uri mu isengeri n'icyambara inkweto cyumva uri mu masogisi n'igihamagara abandi byange n'ikijya gusambana cyoye gushyuha kugeza igihe kigaruka kikubwira ati sheri ishusho switi mbabarira dukora ubu eh. aba bapfumu bagaragaza eh. wumvise eh. reka reka uzababwire banyatake mhm. baterana ari icumi urebe ibyo mbakorera baze kukureba kare kare kabandeba iki gihe ndebwa n'abapfumu wagukundira <laughs> abana babo bava mu mashuri ntibakongera <laughs> kare kare umwana twebwe twarwanye n'ibintu bikomeye imana turayizi tuzi uburyo imana ikiza abasazi ikiza abadayimoni ituma ingumba z’ibyari ihagurutse ibirema ivuga bikubahirizwa igaburira abakene ikura ku cyapa ikicazana n'ibikomo bivuga amafaranga ikayatanga ivuga imibereho ikayihindura ntabwo twaba twarabonye imbaraga z'imana ngo ngo tujye gushaka utundi tuntu two guterateraho imana se imbaraga z'imana baziterateranya utundi tuntu nta tuvuta nta twatsi nta tuzi nta dufu imana irihagije mm-hmm. eh, imana twebwe twabonye imana ikiza indwara twabonye imana ikiza abasazi twabonye imana ikora ibitangaza twabonye imana ikura mu bukene igashyira mu bukire mm. ntubanyuze kumira ngo hari utundi tubaraga tuweze ese nta makosa ujya ukora wowe y'ibyaha ukavuga uti nanjye nakoze ikosa riteye bibiriya bango no mu byaha niho imana yambyariye sibyo mm. yewe yavuze ngo kuko mu mutima w'umuntu habamo imigambi imwe kwiba amagambo ateye isoni n'ibindi ariko ibyo ntabwo ibyo ibyo byose abiseri bamaze kuribwa n'inzoka zo mu butayu mm. isunga amaraso ya yesu ariko apotre <clears throat> abantu benshi bakunda kugaruka bavuga ngo twebwe tudafite amafaranga cyangwa se twitwa abakene ntabwo badusengera kuko tutaba dufite ituro abayafite ni bande se ni nka bayafite bavuga gutyo mm, nk'abatanga wenda amadolari angahe nka nyine bafite amafaranga bavuga gutyo bavuga ko abakene batazajya mu ijuru Hmm? Eh, reka nkumvise kano kantu utumye mpita mbyibwa ariko eh, ntabwo njya numva wishyura ikiganiro muri otiyo mbwira babi ariko se biganiro ubundi abakene n'abakire mubafata kimwe mubafata kimwe mu rusengero wavuze ibyo se ni umukristo ni umupagani ngena yingiri kwibuka nyine wavuze ngo ngo abakene yavuze ngo iki hmm? yavuze ngo iki iby'abakene uvuze eh mbo pastor Selene yaravuze ngo abakene n'abasatani ntago abakene n'abimana pastor Selene ni wahise n'uwahe interina nziza ntabwo umuzi wowe pasiteri serene n'uwahiye ni muri iyetorero muri adeperi ya serene ubwo ni umugabo ni umugore ni umugore oya nabanza yihana icyo kuko yabanza akihana icyo kuko muri adeperi nta mupasiteri w'umugore uba wasanga yabaye pasiteri atagiye muri adeperi icyo gihe rero iyo wabaye mm. pasiteri waravuye muri adeperi uri umudamu mm. iyo usubiye muri adeperi witwa umukristo kuko urwo rwego ntiruhaba Hmm. ubu usubiye muri adeperi hmm. ntabwo wakongera kunyita poteri byemere kuko muri iryo torero rya adeperi niho abapoteri hmm. eh. haba ari uperizida ubwo rero ibintu ubwo bani warapfuye muri adeperi ukagenda ukashinga itorero cyangwa ukaba bishopu ugasubirayo iyo titero urayireka ukaba umukristo wa adeperi hanyuma aravuga ngo abakene ni abasatani ntabwo abakene ari ab'imana ubivuga se ni umukire ubwo yabivuga ari umukene mm. yaba ari umukire cyangwa ari umukire abanyarwanda twese turi mu ntambara mm. y'iterambere mm-hmm. mm. turi mu ntambara y'iterambere ariko hari umukino ubunuka urwaye ibihara nk'uko yabivuze wishimagura ubu winjiye mu rusengero iwawe biba bimeze umukene urunuka wishimagura urwaye ibihara yego eh, ati mwene uwo ngo nta muntu wifuza kubana nawe ngo imana ifite natire nk'iy'abantu abantu ntabwo bemewe ariko numvise n'amakuru ko mutajya musenyera abantu b'abakene iyo adafite turatanga ngo ntabwo mumusengera nibyo nanabazaga nimba iwe bose bareshya nese ubwo turasubiza ibihe tureke ibihe <laughs> byose urabisubiza mm. uwavuze ko atasengera abakene ko abakene banuka sibyo hmm. nibareke izo ndushyi za yesu azaziruhura nanjye nari indushyi mu kinuka mu icyiza mm. naranunukaga none nambaye ikoti mu basa nabi nari uw'imbere ariko urabona ko nsa neza mu bidashoboka havamo ibishoboka mm. na yongwe mhm. waraye munsi y'isoko rya nyarugenge kuri puberi yambaye ikositimu nje ntwaye imodoka mfite abana batanu ntuye mu nzu nziza mm. mfite ibyo nkora mfite televiziyo ufite na kampani icuruza imodoka wabyumvise ubwo indushyi ni iza yesu uwambaye umwambaro w'urugamba ntakirate nk'uyambuye atabarutse umupira uridunda mu kibuga mhm. maze kubona abantu bakennye basa nabi baba abakire maze no kubona abakire baba abakene sinzi icyo yabivuze wenda ni agace gato mwakase ntabwo mwatatse cyane mhm. nawe aracyakennye ntabwo arakira niba anakize birasaba kwakirana ibitekerezo eh, ibitekerezo bye birakennye niba niba nakize nakire n'ibitekerezo kandi bwa bukire bwe nanjye nshyigikire butera imbere ntera imbere ibintu nka biriya mu byumvishe mu bakozi b'imana nk'amwe mm. byakira muti ese ntimumeze nk'abari guheza abantu batifite cyangwa se b'abakene biterwa dore ko hari n'insengero ugeramo wambaye nabi bakakwicaza inyuma biterwa n'uwabivuze hari telefone yaguhamagara mu gihugu ukajya gusenga uyu muntu reka mbanze njye gusenga muri iki kigo bampamagaye ushobora mm. kuba hari ibintu bitagenze neza bagiye kumbaza mhm. hari n'ibintu umuntu ashobora kuvuga muri shosho mediya mm. kabuti ni wa wundi mhm. wa hahandi kwa naka mm. niwe wabivuze mhm. ukanabanga ukeretse ibi hari n'ibindi azavuga rwose ngo ushubije yagusubiza neza reka ndagusubiza nyine nk'umunyamakuru Eh. hari ibintu umuntu ashobora kuvuga ukavuga ni wa wundi wabivuze eh. mm. wa wundi wa handi ibyo yavuze ntacyo byishe nta n'ikibikijije inde niko mbyumvishe banza umenye uwabivuze ninde ni pasiteri mm? ni umushumba serene oya twavuze ngo hari ibintu umuntu avuga eh. ukaba witeguye ko azavuga n'ibindi bitewe n'uwo ari ibyo ni mbere azavuga n'ibindi mm. Hmm. hari ibintu umuntu ashobora kuvuga ngo ejo azavuga n'ibindi <laughs> Eh. Eh, cyane cyane ko ari kuri social media umuntu avuga uko ashaka mhm. hmm? Hmm. izo ntoki ni iza yesu mu kibi havuyemo icyiza mu kidashoboka mu bidashoboka havuyemo umugabo nka joseph hmm? mhm. nkize nakenura abantu ndi mu nzira yo gukira rero ubu ntabwo urakira nabanza nkirwanaho hanyuma ariko tuke mbonye nkajya ndeba na nazanduye ugasangira nazo mm. mhm. mu rusengero iwawe wenda ntabwo ndinjiramo wenda habaye amateraniro mm. nibyo nabazaga mukanti abakirisitu bose baba bareshya ntabwo ureba mugana usa neza ngo mm. muri porotokole bamwicaza ahantu eh, runaka n'ubuhanuzi bukunda kumanukira abantu babakiriya uzabyigenzurire ntabwo ntabwo ubuhanuzi ari ubw'abakire si n'ubwo abakene nta ibyo twatwinjiye muri mu mikorere y'imana ubuhanuzi mhm. ni uw'imana ivugishije kandi iyo ntirobanura ku butoni ivugisha umukire ikavugisha n'umukene mhm. hari ibyo kumbaza ngo bicara gute mu rusengero wakwicara inyuma wakwicara imbere hose ni mu rusengero ukeneye icyubahiro yagikuriwe mu rugo Eh, <laughs> ariko mu gihe abantu mushingiye ku yagikuriwe mu eh, rugo iyo ufite kontake gutyo uyifite hafi waparitse eh, ahantu bagushakira ahantu waparitse bakureba ukaza uyitwaye uzi uko ziperereza ugasanga abantu bagendana kontake bazizeye kandi batarazigura ushingiye kuri ibyo wazishaza n'umujura n'umujura ufite ku ntacyo ugira ngo yazanye imodoka twese murarifata akayitegereza nta modoka afite akajya agendana nta perereza riba muri parikingi ngo barebe uko umuntu aje uje wese aza bagwa mana ngirira neza mhm. mm. Mm. imana imanutse rero imanukira bose ariko na biriya bango abo kubaha mu bubahe <laughs> ngaho ese wagira ngo umuntu umwicaje neza yubashywe wagira ngo wowe ntiwaba ukoze igikorwa cy'imana mm. ntabwo ari bibi ariko mu rusengero niho rwesa amadongo yicarana na minisitiri wabwira ati nimuhoberane wawundi akahobera minisitiri mu rusengero ubundi niko byakagenze ariko ubanza atari ko bimeze ubu turi kubona oya niko bimeze ababa barabyubatse ntabwo tubizi ese ubundi ko utajya usenga ibyo wabimenya <laughs> none se jya sinjya nsenga oya kandi narenje nkabona abantu bashinzwe kwicaza bakwereka aho ujya kandi intebe ziba zihari umuntu ahibonera njyewe se buriya rero eh. mujye muvuga ibya shosho mediya n'ibyo muzi eh. iby'insengero <laughs> iby'insengero tubireke mubireke <laughs> ntabyo muzigurisha tutareba turatega tuba tubibona hmm? nubwo atari wowe warugurishije hmm. <laughs> eh? sibyo hmm. ibyo ni ukubireba umuntu asenga muri ya myumvire ye twavuze akanavuga ibyo yavuze mhm. ariko iyo umuntu avuze ikintu ba bandi bumva rati uyu ni umunyabwenge uyu ni umuswa uyu ni mm-hmm. umwibone iyi ni ingegera uyu ni umukaritasi mm-hmm. cyangwa uyu muntu ni ugutwika gusa dushyiriye muri kategori uyu mushumba wavuze ko abakene ari abasatana atari ab'imana mm. umubona muri iyo kategori inde uyu mushumba wavuze mushyire mu iyihe kategori se eh, umubona muri iyo kategori wowe mm. ntabwo namenya gushyira abantu b'imana muri kategori ntabwo namenya gushyira abantu b'imana muri kategori mm-hmm. mm. ubona ari umwuka w'imana wabimuvugishije wese eh. ntabwo nabimenya ntabwo nabimenya <laughs> mm. njye numva atakubahuka kubivuga mumubeshyera wa mudamu nzi eh. kuriya ntabwo yatinyuka kuvuga none se waretse nkabikwereka ibyo yarabivuze ishyano ryaba ryaraguye eh sawa reka mm. bikwereke noneho oya si ngombwa cyangwa tumuhamagare ngomba kubikwemeza ko byabaye ubwo se niba umuntu yaracumuye akavuga ibintu mubiremereze hmm? ubu imana ishingiye ku byo navuze yararinyishe cyane nabo kujya gusuhuza umutima no kurwara ibihara no kurwara inda no kurwara iki nta muntu muzima wakwishimira kubana n'abantu bamunukira bambaye nabi cyangwa bagize n'imana rero nayo ni uko kuko imana nayo ifite neca nk'iy'abantu si ibyo dufite twebwe natire y'imana nta mukene wavuga ngo yesi arakora mhm. ubu noneho urabyemeye ishyano ryaguye <laughs> ibyo ntiwamenye ibibanziriza ibyo <laughs> wenda ni agace kamwe mwakase wenda yarerekanaga avuga ati hari abantu musuzugura abakene mukavuga ko abakene banuka mm. abivuga gutyo muhita mukata ako gace murakamwishyura avuga ko imana itemera abakene mm. ari agace avuga ko abakene ari abasatani ari agace iyi shusho media nayo nyine muzashyirishamo abantu <laughs> iyi shusho mediya mushyirishamo abantu ariko nibo bishyirishamo nonese nk'iri jambo hari umuntu wari mukuye imana yemera imana wumvise eh. imana kwemera umuntu ntishingira kuri etaje imana kwemera umuntu nishingira kuko aresha n'igihagararo mm. yakugaba ifite etaje yakugaya ifite amamiliyoni mm-hmm. yakugaya uvuka mu ruhengeri cyangwa mu mujyi kuko itarobanura ku butoni ukora ibyo gukiranuka imana iramwemera mm. imana niguha inzu ntuzagire ngo ni uko wasenze cyane imana niguha imodoka ntuzagire ngo ni uko wasenze cyane mm. oya ibyo by'imana ntaho bihuriye n'umukene yagusabira umugisha ukawubona bitewe n'umubano wiwe n'imana Eh? n'imana mm. ibyo rero yabivuze nk'umuntu sinzi impamvu zamuteye kubivuga cyangwa se ndabona asa nk'uri mu modoka yaganiraga na mugenzi we amufata atabizi arabivuga ariko ntabwo ibyo mm, nawe nawe nizera ko abizi akabica akabyica akabizi ariko nawe mu kanya yavuze ngo abubashywe tububahe ngo niko handitswe weya mm. ntabwo ibyo ega ibyo uza kuvuga ntaho bihuriye ariko buriya amafaranga ntafite imbaraga mu rusengero inde kuko niba um, abantu benshi bagenda batera komenti bakarekarama bavuga ko kuba ari umukino adafite ituratura cyangwa se yaratanze ituro ry'ibihumbi bibiri cyangwa se igihumbi ntasengerwe ariko undi urifite agasengerwa cyangwa se umuntu akajya muri biro y'umuntu yatanga ituro rikeya bakamubwira ati ngo imana iguhe umugisha ngaho itahire ariko yatanga ryinshi bakamara iminota mirongo itatu bari kumusengera cyangwa akajya amusengera buri munsi rero reka nkubwire vitari njye nakoreye imana nshonje sibyo mhm. mu bice bitatu reka mbikubwire igice cya mbere nakoreye imana ndi muri adeperi imyaka umunani ndi umuvugabutumwa w'ubuforonteri mm. imyaka ingahe ndi mwarimu muri adeperi iyo myaka umunani ndi voronteri nahembwe imyaka ibiri ndi umuvoronteri nige muntu wahembwe undi umuvoronteri muri adeperi umushahara wanjye babuze uko bawita bamubwarimu kubera umuhamagaro wanjye mm. kabiri ndahembwa mba mwarimu nzi gukorera imana udatumbira amafaranga uzi ko hari bayatanga utakuramo igiceri mhm. icyo wacyumvise nzi no gukorera imana bagatura ayatuwe mu nsengero zitandukanye nyafiteho ububasha mm. ndapotere mu matorero nashinze kabiri nyafiteho ububasha mhm. gatatu kuko amaturo wayatura nda ndapotere wanyuza kuri mobile mane wanyuza kuri konte wanyuza kuri momo wanyuza mu giturisho nda mu itorero wonyuraho byose biraza bikangeraho mu mihanda byanyuzeho hmm. ko si ukuri mbwiye abantu hmm. <clears throat> hanyuma rero nzi no gukorera imana nta rusengero mfite kandi amafaranga anyabura mhm. nkaba nzi no gukorera imana nyafite hmm. umuntu uri kubwiriza ntacyo yasize mu rugo n'uri kubwiriza yagisize umuntu uhagaze imbere y'abantu ari guhanura afite amafaranga n'utayafite baratandukanye icyo nabwira abanyumva umunsi wose uzajya kubwiriza itorero ufite amafaranga kuri momo ufite amafaranga mu rugo nta muntu mufitanye ibibazo wuzuye hmm. no mu mwuka uzuzura hmm. utange mesaje nziza yatuma abantu oya wincokoza amafaranga ntabwo ariyo atuma <laughs> abantu buzuzwa roho nzima mu mubiri muzima hmm. uko ushobora kubura amafaranga mu rugo ukagira umujinya ukarakara ukagira ibitekerezo byinshi niko pasitoro yabigira niko mwarimu yabigira niko n'umukozi w'imana yabigira Eh? yego niba rero uri kubwiriza nyine uvuga uti ukabwiriza iteraniro uribaramwo amafaranga ngo ubu iri teraniro riratura aya n'aya uraza kugwa hmm. niyo mpamvu imyaka amaze nabanje kubwira gusaba imana kugira ngo inyubake nze kubwiriza ahubwo nanjye mfite ayo ntura imana abantu baze kwitanga nanjye nakwitanga hmm. ahubwo ninasohoka mvuye mu materaniro mbaze abashinzwe ati mwacuruje ngahe ibyo byafasha umuntu uwo we wese hmm. ntabwo rogewe ntabwo ngewe nasenga mpamagara abakire ngo baze mu rusengero mfate amasengesho y'iminsi itatu ngo mwana ndaguhenda henzeza n'abakire mu rusengero ayo masengesho si nkiyasenga ahubwo nasengera abakene bahari bakaba abakire kuko nanjye narakenywe kandi hari aho ngeze buri wese biterwa na ko afite si uko yizera bivuze ngo abakene baremewe ku mana nde bazahora bemerwa eh, eh, n'abakire baremewe naduhuriza umurimo w'imana n'amafaranga umurimo w'imana na bizinesi simbizi kubitandukana umurimo w'imana na bizinesi sinzi kubitandukana cyakora nkora ikiganiro cyitwa murika bizinesi bivuze ngo n'umurimo w'imana ni bizinesi hmm? bizinesi ni nk'umwana urera ukamenya ko aryamye ukamenya ko yoga ukamenya ko asinzira ukamenya ko haje imbeho ukamufubika ukayegera ukayicaramo ukayirera umurimo w'imana nawo hmm. wumvise mhm. ni umuhamagaro ukubamo hmm. kuba ngo ngiye gukorera imana uzi inyungu zayo mbere y'uko byitwa umurimo w'imana ubanza kumenya ngo inyungu zo kubikora ni izihe ukorwa gute hmm. abantu benshi rero babirimo atari inyungu z'umurimo w'imana ari inyungu zabo niyo mpamvu bigenda byangirika se hari ibindi bisigaye hmm? komeza huye biracyahari ntabwo ibibazo byari byarangira <laughs> ariko se ah, apotre reka wenda nkubaze kano kabazo ubona izi ntambara ziri kuri social media hagati y'abakozi b'imana n'abandi nk'abahe n'abandi hmm? nk'abahe kabahe n'abahe ye hari uwo tuzifitanye se ariko uri muri bo urabireba wenda nawe ejo bizakugeraho eh. nuko umuntu yasenga akubita undi muntu hasi kandi ari umukozi w'imana mugenzi we nacyo ni ikindi nuko umuntu yicaye waramubwiye imodoka ntuyimuhe nacyo gishobora kuba ikibazo hasi ni ndetse ngende kuvugwa kubise hasi bagenzi be sindi pasiteri mm. Mm. uwakubise hasi bagenzi be mm. ntese bituye hasi ubusa abantu bansabiye gupfa bose narapfuye abandi hasi bose narapfuye ibyifuzo byose imana ntibisubiza ubona rero biterwa reka dusoze tube ngo ibyifuzo byose imana ntibisubiza ntabwo ibisubiza ubona biterwa n'iki zino ntambara sibyo hamwe harimo ishyari handi hakabamo hiti kugira ngo bimenyekane mhm. ako kantu n'ibyo bibiri birimo hiti ishyari na hiti gutwika mm. <laughs> ishyari na hiti gutwika byubahwe mm. niba umuntu yakoze icyaha ugasanga abandi baragikomeje mm. bimwe byaba abakozi b'imana runaka yakoze ibi n'ibi ibi n'ibi n'ibi ariko yesu bigeze kumuzanira uwasambanye bati muri mwutara asambanye namutera ibuye mm-hmm. Mm-hmm. ntabwo ari ngombwa birabago ntukarebe agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe banza witokora umugogo uri mu ryabo ushobora kwita umuntu umusambanyi warasambanye gatatu mm. ushobora kwita umuntu umugome wowe uri umwicanyi nta bintu bakwiriye kubitindaho hmm. izo ntambara bakwiriye kuzireka mu kanya pasita claude wariyemerera aravuga ati ngewe narasambanye apotre yongo wigeze ubaho umusambanyi bea claude ntabwo yemeye ko yasambanye yasambanye akiri umupagani nta mupasiteri usambanye yavuze ko <laughs> yasambanye akiri yasambanye akiri umupagani hmm. nk'iyo kuba atagisambanye eh, mwebwe hmm. ngo wowe gute wigeze usambana wenda nubwo wari ukiri umupagani cyangwa n'ubu ukuri kose ntibakuvuga <laughs> ariko ubwo nuko kurubwo urakuvutse ukuri kose ntabwo bakuvuga <laughs> nubwo mm. uravuze njye mbyaye gatanu mfite abakobwa b'inkumi ubu najya kuri shosho media ngo narasambanye <laughs> gukora icyaha ni kimwe no kubura ubwenge ni ikindi icyo ni igisubizo kiri siriyasi rego ura potire nta potire usambana ufite ukuntu bigenza rwose mm. Eh. apote kugana ku musozi w'iki kiganiro yego mm. Mm. ariko mu by'ukuri wenda inama ushobora gutanga kuri aba bakozi b'imana mm. cyane cyane ngenda kugaruka kuri ibi bikorwa bibiri ni nabyo bimaze iminsi biri guturendinga cyane ko byabaye nk'ibintu bikomye abantu mu nkokora abakene bagira ipfunwe ryo kuzasubira mu rusengero bitewe n'uko bumva ko batemewe imbere y'imana ndetse n'abandi bantu bagira ubwoba bw'uko abapasiteri bajya guhirikana bakajya kuvumana mu misozi baravuga ngo nimpemukira pasiteri nanjye azankubitazi nk'uko mbona bigenda nk'uko twabibonye kuri kamera abakene uwabivuze ni umukene nawe yavuze ni abakene mm. si byo uwabivuze ni umukene n'abo yabwiraga ni abakene hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigira hahirwa abakene mu mitima yabo kuko aribo bazabona imana hmm. uwabivuze ni umuntu ntabwo ari imana yabivuze bazajya baza kwisengera ku wa gatatu hano kuri kuri ararume iri hano kagufi kwa padiri kuko mu kibi havamo icyiza kabiri nayo niba yaravuze ibyo mhm. nta gikuba cyacitse si ubwo bwa mbere akora icyaha si nabwo bwa nyuma yagikoze mhm. wanasanga ibyo yarabyihanye byararangiye Hmm. cyangwa ryaramucitse twe kubihindura bifu yego kabiri uwagiye gufasha amabuye nawe akajya guhirika abantu ntacyo bazaba kuko umuntu anyise imbwa sinamera umurizo mhm. umuntu anyise ikigoryi ntabwo nazana urukonda hmm. oya konfidensi ziba mu muntu hmm. twakuze batubwira ko tutazikamira n'amata y'imbwa ati wowe ntuzikamira n'amata y'imbwa uzagwa ku gihanda cy'inzira none ubu uri kugabira abandi none turi kugabira abantu hmm. simushubije abantu hanyuma umwe w'imodoka nawe mhm. mu gihugu kiri mu imodoka ntabwo yabura imodoka sibyo mhm. imbere ni heza imbere ni heza ntabwo ari wo mu ruhande rw'ababisha ntabwo intumwa isubiza muntu ibyo yavuze ahubwo ivuga nk'intumwa ikayatambuka nk'intumwa mm. na ba bandi batatse ngo bararongo mhm. sibyo mm. nta gikuba cyacitse ngo batereranye agapapa umuntu amenya aho undi yacumuriye ntamenya aho yihaniye abakozi b'imana bakwiriye gukundana mm. buri wese agatwikira undi ibyaha biba bimesera mu gikari amakosa y'abo bahirikana nibajye mu gikari bamese ibyahi amakosa y'abo basebanya nibajye mu gikari bamese ibyahi iyo numvise abatukana rero ndavuga ishyano ryaraguye nkajya mu masengesho imana baba bariri woye kugusha inama eh. si ngombwa kujya mu nkiko kuregana mhm. kujya kurega umuntu ngo yagututse ngo mm. yagushenye <laughs> eh. ariko hari igihe bagukuyeho umugati kuko abavoka barya y'ubusa <laughs> iyo bandutse cyane kuri shosho medi mm. nibwo abakunzani bati dadi ukeneye nido eh. ukeneye <laughs> nido aka mesaje eh, zikaze kakisunika sibyo mhm. yewe ngo yongura apfuye bampagurukiye mm. abana njye bavuga ngo dadi ndiyo dadi ndiyo dadi mu bitutsi imana irahakorera abantu bagushotoye bagusagariye eh. mu mahoro imana yahakora igikuru ni ukumenya ngo abakozi b'imana ntibakundane hmm. murakoze apotire murakoze cyane nawe urakoze <laughs> murakoze hari ikindi washeganye nta kibazo <laughs> reka tubwire abantu wayidigira iminsi yego gukira ni nonaha eh. kubohoka ni nonaha gutera imbere ni nonaha hmm. tubabwire ko ukeneye kureba televiziyo nziza mhm. niyongo TV tivi dufite amakuru meza mhm. saa kugeza saa mbiri mhm. saa sita kugeza saa saba mhm. saa mbiri za nijoro n'igice kugeza saa tatu n'igice mm. ukurikira ibiganiro byiza mm. ku wa gatatu akarusho inshuti za debu mhm. abakurikira ikiganiro derayisi cya gospel abajeni bakurikira debu n'abantu bangwa idigiri mini digi gukira ni nona kubohoka ni nona tuzahure ku wa gatatu mu materaniro hano hano kuri ararubu mm. mbaho ubuhamya bw'uko mukene havamo umukire mm. mbamya yuko mu gisuzuguritse havamo igikomeye mm. mbabwira aho imana yankuye batari bafite confidence baba ngo gukira ni nonaha kubohoka ni nonaha abo batutse barakaye reka mbabwire ko bazakomera ko bazagera ku ko ari abatsinzi abo bahiritse mbabwire ko bagikomeye eh? uriya nawe wagiye mu masengesho gusenga ababaye avuga ati mani mubwire ko afite ishyaka mm-hmm. ariko ibyaha byose ntabwo bizarangira <laughs> Yerusalemu imana ibaho umugisha reka dusoze dusenga imana potere nyagasani imana iri mu ijuru ku humugisha amagambo yose tuvuze mu izina rya yesu amen